Китайцы не стараются о себе рассказывать всех секретов. Это человек, который пришел в власть, чтобы вернуть Тайвань. Только появился Яндекс, только появился вообще поиск, Китай уже знали, как это все фильтровать. Проблема Китая не во внешних врагах, а в том, что Китай внутренне очень разобщен. Это те 15 лет, которые выведут Китай на пик. Нельзя быть все время на пике. Начнется какое-то снижение, спад и так далее. У подавляющего большинства китайцев – к нему вопросов никаких нет. Количество людей в Китае, молодежи, которые считают, что надо равняться на США, снизилось вдвое, это порядка 20-30%. А, что во многом, конечно, экономика Беларуси в ближайшие несколько лет все-таки очень сильно ориентируется на Китай в связи с санкциями Запада. Николай, здравствуйте. А вы а, ученый а, востоковед китаист, либо попросту китаевед. Вот для понимания, для наших зрителей, чтобы внести ясность, что включает в себя сфера ваших интересов. Да, ну, в первую очередь э, хочу вас поприветствовать, поприветствовать э, жителей нашего союзного государства Беларуси, а, и мне кажется, что это очень тема такая глубокая для наших зрителей э, Китая. И я думаю, что очень перспективная, потому что сейчас происходит реально возвышение Китая. А, то, что Китай сравнялся с Европой по ВВП, это, ну и в том числе скоро почувствует и каждый белорус, а кто-то уже даже в Беларуси активно это понимает и работает. Отдельные крупные предприятия завязаны на Китай что такое китовед? Вы меня назвали ученым. Я думаю, что академические а, ученые, которые встроены в систему академического знания, они, конечно, с вами поспорят. Я себя предпочитаю называть э, значит, китаеведом-публицистом. А, действительно, я делаю исследовательские работы. А, почему вообще есть такая специальность китаеведения? Потому что, в отличие от того же понятного для нас Запада, где вот польский язык вы выучите буквально за две недели, три недели, месяц, активно вы уже начнете понимать практически все, что говорят на улице, ну, а научные тексты текста это там, ну, квартал, да. Английский язык это год, э, французский язык это год два, то же самое касается всех языков. Они родственные, То есть, по большому счету, Европа это родственники с точки зрения языка, это понятная абсолютная история, понятный менталитет с небольшими такими там словно изменениями. А что такое Китай? Китай это колоссальное отличие во всем, начиная от календаря, а, кулинарии, а, способ языка э, и письменного, и устного. То есть это отнош... ну, я вот как лингвист могу сказать, что китайский язык от европейских языков отличается, ну, как мужчина от женщины. То есть вроде бы оба человек, да, принадлежит к homo sapiens, но вы понимаете, что при... такие вещи, которые из в китайском, они фактически практически не выражены в русском языке или белорусском, или там, польском и так далее. Китай — это обособленный гигантский континент, по большому счету, с очень длительной историей э, и с своими огромным объемом специфики. Настолько большой этот объем специфики, что выделена целая отдельная э, сфера знания, востоковедение. Кстати говоря, это достаточно молодая наука, потому что Европа себя не так давно стала осознавать как некое отличие от Востока. Э, науке и ну, максимум 200-250 лет. А, такого не было. А в России востоковедению 150 лет. То есть де-факто вот эта наука молодая, она из изучает восточные общества, традиционные, с их спецификой, от которой я уже обозначил. Поэтому вот такая специальность, как китаевед, имеет место быть, потому что когда вы работаете с э, политикой китайской или с китайской экономикой, культурой, а, неважно с чем, вы постоянно сталкиваетесь с э, целой стеной, во-первых, иероглифов и с целым лесом каких-то культурных отличий, которые и э, исторических отличий, которые нужно знать. И вот этот объем специфики накладывает большой э, отпечаток, что нельзя просто востоковеда назвать э, страноведом. Да? То есть нельзя, вот есть специалисты-страноведы, которых МГИМО готовят, например, в Москве, в МГУ, а они занимаются там Францией отдельно или Турцией и так далее, да? хотя Турция тоже это область востоковедения, Франция и Великобритания, например. Здесь отдельная специфика с огромным временем на изучение языка, с значит, э, огромным объемом э, времени потрачено на изучение исторического культурного пласта и очень много специфики в Китае, то, что это общество умолчания. Китайцы не стараются о себе рассказывать всех секретов. Это не европейское транспарентное общество, это закрытое абсолютно общество. Поэтому вот появилась такая наука, и э, это достаточно молодая наука, и я имею честь к ней быть причисленным и какие-то исследования в современной политике, в том числе делать и экономике. Вот что касается Китая, то до сих пор, по-моему, и в научных кругах, и в принципе на бытовом уровне ведутся дискуссии о том, что из себя в принципе представляет политико-экономическая система Китая. То есть либо это коммунизм, либо социализм развитой, может быть, либо госкапитализм. Вот я, как человек не погруженный достаточно глубоко в эту тему, привык считать, что в Китае сложилось что-то похожее на советский НЭП 20-х годов – когда вроде есть какие-то присущие социализму черты, вроде а, бесплатной и доступной медицины, образования, но есть и частная собственность на средства производства и корпорации. Так вот, а, какая политико-экономическая система все-таки существует в Китае? Да, я думаю, что среди специалистов, ну, может быть, э, в такой среде э, общей, да, действительно есть очень много споров, да, что китайцы заявляют себе как о стране коммунистической, правящая партия коммунистическая, есть еще 8 малых партий, не все они коммунистические, значит, э, в, декларируется коммунизм, да, его построение, везде символы, там серп и молот, соответственно, а, при этом, при всем есть элементы рынка, да, это порождает определенные противоречия противоречия у людей, которые не вовлечены в эту историю. В реальности все написано в китайских документах предельно прозрачно. И в китайской, вот моей последней книге, большой работе «Китайская власть», я тоже прям чуть ли не с э, какой-то первых страниц об этом, э, согласно документам, пишу. То есть документ основной – это Конституция. В Конституции, кстати, уделено место экономике, э, что достаточно специфически характеризует китайскую Конституцию как документ юридического характера. Тем не менее, там есть несколько слов об экономике. Во-первых, написано в Конституции, что Китай находится на первой стадии построения социализма, и это предполагает наличие других форм собственности. Вы абсолютно правы, то же самое использовалось в Советском Союзе во время НЭПа. Но китайский специфичный НЭП, а, он заключается в том, что там крайне велика роль государства. Если не ошибаюсь, в той же 10 статье Конституции написано, что основным двигателем развития китайской экономики является государственный сектор. А, соответственно, в Китае существует госсектор, который а, подвержен приватизации частичной, внутренней, завуалированной. Многие госкомпании частично являются частными, они выставлены свои а, акции на IPO, в том числе рядовые китайцы владеют этими акциями, и есть крупные владельцы, частные игроки. То есть внешне это государственный капитализм с очень большой присутствием доли на частных компаний на этом рынке. То есть Де-факто это а, НЭП, но с очень сильной трестовой структурой организации. То есть фактически это где-то 30-е годы Советского Союза, вот примерно такая модель. При этом внутри экономических школ китайских есть борьба. Экономико-политических или политэкономических школ есть борьба. Этот НЭП, куда, куда его сдвинуть? больше вправо, или больше влево. То есть это тоже не статичная абсолютная история. Что касается предельно понятного определения, что такое китайская экономика, что такое политический строй Китая, после того, как э, фактически закончилась культурная революция, умер Мао Цзэдун, были ключевые изменения в политике и так далее, э, в 1982 году принимается Конституция э, и э, значит, программные документы съездов. После 80, начала 80-х годов в этих программных документах появляется э, термин, введенный э, Дэн Сяопином, это э, рыночная социалистическая экономика то есть э, а, попытка соединить несовмещаемое, она фактически вот в этом, э, этой э, идеологеме или как экономической идеологеме, она заключена. Рыночная социалистическая экономика, которая подразумевает какое-то присутствие рынка. При этом с 80-х годов, вплоть до 2014 года, это очень важно понимать, что Си Цзиньпин кое-что поменял, и, скорее всего, он разворачивает не на шутку этот корабль, вплоть до 2014 года вот это вот определение присутствия рынка в социалистической экономике, оно постоянно расширяется повторялось. И к 2014 году на третьем пленуме, значит, 18 съезда было принято решение а, обозначить роль рынка как определяющую. То есть было программном документе указано, у нас социализм с определяющей ролью рынка. То есть фактически Китай к 2014 году э, немножко так накренился вправо, что зачерпнул воды от капитализма фактически. Да? Значит, э, что произошло после того, как пришел Сазимир к власти? Он пришел в 2012-2013 году, в 2012 был назначен генсеком, в 2013 он стал председателем КНР. Э, что произошло? Сразу он не стал менять курс, но к 2020 году, когда уже началась пандемия, на съезде, на очередном собрании парламента в марте, а точнее после из-за пандемии он был перенесен к концу мая 2020 года, Си Цзиньпин сказал такую очень интересную короткую фразу, что нельзя, абсолютно нельзя отрицать слепоту рынка. То есть он признал некую слепоту рынка, при этом, запятая, он очень важную вещь добавил, нельзя идти старой дорогой плана. То есть это очень важный момент, ключевой. Он очень мало делает э, экономических заявлений, но вот это было важно. То есть фактически Си Цзиньпин отменил вот это решение 2014 года. Не может быть слепой определять роль. Да, слепая, э, значит, определяющая роль рынка, если она слепа, то как она может это определять? При этом Си Цзиньпин, потому что Китай Китае, вы должны понимать, очень много старой гвардии, еще Мао Цзэдуновской, которая очень хочет вернуться к госплану, к госраспределению, к э, разным субсидированию, чего бы то ни было. Это тоже очень серьезная номенклатура, это ВП КПК и так далее. И при этом он им тоже сказал, что старой дорогой рынка, старой дорогой плана мы не пойдем. То есть вот у него такое промежуточное видение у Си и это сейчас является вот последними заявлениями его. Кроме этого, есть экономика Си Он начал по, по нарастающей делать экономические заявления. Появилась так называемая политика всеобщего процветания, всеобщего э, да, достатка процветания. Что она подразумевает? Подразумевает фактически налог на сверхдоходы корпораций, частных и государственных конечно, в первую очередь частные корпорации, которые от того, что экономику залили ковидными деньгами, они получили сверхприбыль, та же Alibaba, изволь поделиться фактически, ну, никто фактически не назвал процента, который они должны отчислять, но я чисто эмпирически проверил, какие отчисления были, это 15%. Фактически то же самое, что Байден сделал в отношении крупных корпораций. То есть фактически Зинпин вот их экспроприирует в пользу государства, общественных проектов и так далее. При этом это очень такая хитрая модель. То есть, чтобы наши, а, еще раз, зрители понимали, просто резюмируя, Китая реально НЭП, как вы правильно абсолютно сказали, НЭП с трестовой структурой, но который потихоньку из-за обострения геополитики политической ситуации заворачивается на госсектор, а, сектор бюджетников, сектор ВПК и так далее. И вот его основной провозвестник – это, соответственно, Си Цзиньпин. Вот а, раз уж речь зашла и об экономике заодно, то, а, как вы отмечали в одном из своих интервью, Китай китайская экономика занимает порядка 20% от мирового ВВП по сравнению вот с примерно 22%, которые занимает экономика Соединенных Штатов. Но когда начался вот этот экономический взлет Китая? Потому что, ну, после культурной революции Мао Цзэдуна экономика Китая, я думаю, вы согласитесь, она переживала все-таки не самые лучшие времена, и когда это началось? Началось ли это с Дэна Сяопина и его реформ, либо это началось немного позже? А, давайте, вот э, Китай же все-таки это такая крупная историческая единица, да, то есть чтобы наши зрители понимали вообще крупный план, big picture, да, как говорят наши американские, значит, товарищи. Очень важно посмотреть на большую картинку. А, она заключается в том, что Китай еще со времен Римской империи фактически а, фактически являлся, занимал собой в мировой экономике объем рынка от 30 до 50%. Я сейчас не оговорился, это реально огромный механизм, который существовал в те времена. Если вы описываете экономическую историю с, э, античности или античности, переходящей в Средневековье, вы имеете на одном краю земли значит, Европу, объединенную Римской империей, на другом краю земли объединенную династию Хань, которая была с населением порядка 40-60 миллионов человек, точно так же, сколько в Римской империи, чуть больше, может быть, и с примерно такой же экономикой. И фактически тогдашняя глобализация – это установление возобновления Рима, контактов торговых с Китаем. Да, это о чем это достаточно легендарные дела, но тем не менее, это вещь, которая, скорее всего, продолжится в истории и ничего не поменяется с тех пор. А реально, к концу, середине 19 века, когда еще англичане не до конца захватили Китай, на Китай приходилось до 30% мировой экономики и на Индию примерно столько же. То есть мы реально сейчас живем в очень узкий исторический этап, когда и был европоцентризм, доминирование Европы над колониями. Это историческая аномалия. На Востоке так было очень редко. Это, мне кажется, что никогда не было такого, чтобы Европа реально доминировала над миром. А сейчас Восток просто первый его этап. Он отвоевывает свое историческое обычное состояние, когда на Китай приходится 20-30%. И когда это была династия Цин, это была абсолютная автаркия, закрытая. Государство полностью регулировало все каналы сбыта и экспорта, и импорта внутри. Почему? Потому что импорт и экспорт в автарке очень сильно нарушает баланс, а, собственно, внутренних обменов и экономики, непосредственно выстроенной на закрытый цикл. Поэтому государство этим занималось, покупало только рост, продавало только чай, в том числе торговала только в Гуанчжоу, была открыта торговля, и с э, Петро Петр I прорубил окно еще в Азию, открыл торговлю с Китаем сухопутным, больше все страны, другие страны не могли с империей Цин торговать. Она была замкнута на себе, и фактически Китай э, никого не пускал, и даже сохранились документы, когда, э, значит, император Цен Лун называет короля, кажется, Георга V, если могу ошибаться, чуть ли не вассалом, и если ну, ты хочешь получить подданство, то тебе нужно прислать дань. Ну, то есть вот отношения устраивались примерно вот так. Да, это очень такая характерная история, когда Китай был центром мира. То есть для него это нормальная ситуация. Кстати, династия Тан, 8-9 век, в Европе это империя каролингов, э, фактически то же самое. На Китай проходится 50% экономики. То есть Китай просто возвращается к своим состояниям. Но теперь важный ваш вопрос по поводу Мао Цзэдуна. Дело в том, что а, в Китае это хорошо помнят, а, в Китае это предмет домашних бытовых разговоров и предмет разговоров школьников с учителем истории, а, что до такого состояния, в котором оказался Китай, Китаем в середине 20 века или даже в начале 20 века его довели а, агрессивные европейские державы, к сожалению, да, которые фактически а, с помощью опиумной торговли а, фактически взломали вот этот внутренний экономический механизм, начался отток, финансовый, политический, экономический кризис, и Китай был с 30% доведен до состояния, то есть представьте себе, меньше экономика, чем Италия то есть это было а, абсолютно полуживотное, я не могу даже назвать это рабским или нищенским существованием, это было полуживотное состояние нации. Никто не считал умерших от эпидемии, восстаний, а, гражданских войн и так далее. То есть это было непрерывное столетие которые Запад использовал для того, чтобы уничтожать Китай. И Китай, вот просто подум, вдумайтесь в эту цифру, когда значит, э, Дэн Сяопин начинал реформы, экономика Китая всего лишь в три раза была больше, чем экономика Тайваня. Это маленького островка, которого территория полторы, э, соответственно, Донецкие народные республики. Да? То есть это крохотный остров, и это вот три таких острова, это вся экономика Китая фактически существовала. То есть вот такое состояние был загнан Китай. И, конечно, то, что сейчас он просто отвоевал себе вот эти проценты, 20% фактически, ну, Китай китайцы называют, они скромничают, они не хотят избежать прямого столкновения, не хотят лишний раз а, на, на, на, как сказать, навести на себя гнев уходящего гегемона, все время закрывают эти цифры, но реально по китайским подсчетам это 19%, зная китайскую объем теневой торговли, это все 25%. То есть мы уже понимаем, что Китай уже обошел Соединенные Штаты, он присутствует везде, физически он основывает де-факто свои экономические и финансовые колонии, а, он используется инструменты инфраструктурного значит, э, рычагов для того, того, чтобы установить свой контроль глобальный или создать глобальный проект, китайцы всегда за миролюбие, они всегда их отличало то, что они внешне манифестируют то, что они хотят стабильности, спокойствия, мира и так далее, но ну, понятно, на своих условиях, да, то есть, ну, Китай вот это себе отвоевал фактически, и он готов к сражению, да, за Тайвань, чтобы окончательно вернуться, вот это у вас был вопрос такой, я помню, значит, к этому состоянию, то есть вы должны понимать, что для Китая его история это не ново, править миром, 20% э, иметь экономики мировой, 30%, принимать варваров или давать им возможность торговать или нет, это не ново. Это в генетическом коде китайцев, их управление, это они прекрасно все хорошо понимают, поэтому ну, многие считают, что Китай это локальная держава, не справится, и так же, как Япония схлопнется, вот Япония же тоже прочили в 70-е годы, ничего подобного. Китай это совершенно другая величина, но проблема Китая не во внешних врагах, а в том, что Китай внутренне очень разобщен. Я думаю, что мы тоже об этом поговорим. Вот э, мы уже, ну, так или иначе упоминали и Мао Цзэдуна, и Дэна Сяопина, но хотелось бы все-таки поговорить о Си Цзиньпине. Потому что, вот как вы сами отметили, с 2012 года он генсек, с 2013 года он председатель КПК, то есть 10 лет это тот срок, который, как мне кажется, позволяет а, тем или иным образом судить об его исторической роли. Так вот, насколько в а, глобальной истории Китая, если взять последние, допустим, 70 или 80 лет, его историческая роль велика, на ваш взгляд? Да, очень хороший вопрос. Именно вот его историческая роль очень важна вот сейчас для наших зрителей, и для российских, и белорусских, э, зафиксировать именно вот это вот его место в истории. А, мы понимаем, что вот, например, сейчас та база, которая была создана еще с Мао Цзэдуна, с Дэн Сяопина и так далее, это база для, это трамплин, который сейчас Китай использует для глобального РФК. И мы должны очень хорошо понимать, что э, демографически Китай остановился в росте. А, он растет научно, он растет э, экономически, финансово, несмотря на все эти трудности инфляции и огромного кредитного давления, он растет. И это показывают прямые иностранные инвестиции, которые больше сейчас приходят в Китай, чем в Соединенные Штаты. США понимает, это закат. Но мы понимаем, что на долгий срок правления Си Цзиньпина, я, конечно, опять же, ничего не хочу предсказывать, но, видимо, конституция КНР менялась не просто так, чтобы он куда-то ушел в небытие. Скорее всего, это будет и третий, и четвертый, и, дай бог, жизни долгой, да, и, возможно, еще какой-то срок. Да, и это нормально. Рузвельт в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны правил четыре срока. Это нормально было для таких геополитических изменений. А, и а, китайцы понимают, сейчас происходит изменение, которое не было сто лет, это их официальная формула, то есть не бывало за сто лет изменений, сам Си Цзиньпин про это говорит, это завуалированная а, китайская формула для изменения гегемона, мирового лидера, да, то есть Соединенных Штатов на Китай. Мы понимаем, что с 20 по 2035 год китайская, вот этот запал, вот эта энергия, которая есть в китайской ракете, она вывесит его на самый верх орбиту. Но дальше уже будет у Китая Китая начнется период а, медленного а, скажем так, а, успокоение, назову это так, потому что население Китая будет к 1935 году в значительной степени демографии изменится, будет очень много пожилых людей. К 1950 году половина Китая фактически будет пожилой, то есть это фактически превращение в Европу. А вы сами понимаете, что социология и политология а, молодежи это одно, это революция оранжевая, это войны внешние, а у пожилых людей совершенно другой запрос, это запрос Европы. Править, стабилизировать, устойчиво развиваться и так далее далее. Китай к этому идет. Си Цзиньпин хочет использовать вот этот последний рывок для того, чтобы Китаю занять достойное место номер один или номер два, ну, скажем, или номер один в Восточной Азии как минимум. И вот на его ближайшие 15 лет, либо это будет преемник, у него, кстати, жена на 8 лет его младше, и при Мао Цзэдуне мы все знаем, что когда Мао Цзэдун уже был пожилым человеком, за него фактически правила его супруга Дзян Син, и биография очень похожа с э, Пен Ли Юань и так далее. То есть, возможно, это будет преемник. Но вот это 15 лет это те 15 лет, которые выведут Китай на пик. И после этого он начнет все-таки, да, мы все понимаем, и китайцы тоже это прекрасно понимают, нельзя быть все время на пике, начнется какое-то снижение, спад и так далее. И, конечно, я думаю, что Россия вот эти 15, 20, 30 лет должна быть с Китаем, но если правильно Россия и союзное государство выстроят отношения с Китаем, то после этого начнется век России в Евразии, однозначно. Потому что, ну, сейчас из альтернативы для этого не существует. И я думаю, что поэтому очень правильно выстраивать сейчас интеграционный процесс с Китаем. Бояться того, что они захватят нас при такой демографии, абсолютно невозможно. А, возможно, мы даже станем получателями, реципиентами научных технологий из Китая и так далее. То есть Китай, роль Си Цзиньпина, абсолютно верно вы подчеркнули, это роль правителя на пике китайской современной истории, которая вот строилась еще с 49 -го года, с момента основания КНР. И, конечно, это хорошо очень осознается Си Цзиньпина. Вот вы правильно отметили веху 10 лет. 10 лет назад китайская экономика была 10% от мировой, сейчас это 20%. Ну вот ответ для любого рядового китайца, который прожил эти 10 лет, да, к нему очень много а, среди либеральной общественности претензий. Вот он здесь там какой-то закон о безопасности Гонконга принял. Кстати, он, по, по сути дела, ввел войска в Гонконг и присоединил Гонконг к Китаю от Британии, де-факто. Да, то есть очень много вопросов среди разных НКО к Си Цзиньпину и так далее, но у подавляющего большинства китайцев к нему вопросов никаких нет. Это вождь, который своим, а, ну, причем достаточно интеллигентный, как и во всех императорских историях Китая, на, на возвышении вот тоже вот Луна я уже упомянул, в середине династии Цин, которая достигла своего апогея, это ведь был самый известный поэт еще в, в, э, среди императоров, то есть это был очень культурный человек, он не был революционным вождем, и у Си Цзиньпина абсолютно такая же харизма, то есть харизма императора на самом пике, да, Э, это как, э, я не знаю, Людовик, э, там, поправьте меня, там, 15 да, или это как Екатерина II и так далее. То есть вот у него такая роль в истории. То есть он на его правление придется пик китайской культуры, науки, когда мы все будем смотреть не западные фильмы, а будем смотреть китайские образцы кинематографа, китайские мультики, китайская опера, китайский театр, китайские автомобили, китайское все что угодно, но это будет все китайское. Так уже было в несколько раз в истории человечества. Вот на этот период придет э, его правление. После этого начнется постепенное, конечно, ну, затухание вот этой пассионарности и так далее на севере, мы подхватим эту эстафету, и этот век завершится нашим веком. Вот а, еще такой интересный вопрос, он касается внутренней обстановки в Китае, я думаю, он интересен не только мне. Я знаю, что вы порядка 10 лет прожили и учились в Китае, работали в информагентстве Синьхуа. И вот сейчас мы в последнее время все чаще говорим о том, что а, в так называемой информационной войне интернет стал мощным оружием. И интересно было бы узнать, как выстроен так называемый цифровой суверенитет Китая. Вот этот золотой щит, или как его называют, великий китайский фаервол, вот что он из себя представляет? Да, вы абсолютно правильно упомянули. Это название государственной программы «Золотой щит». Э, программа Министерства общественной безопасности – это аналог Министерства внутренних дел в странах СНГ. А, в чем особенность? А, китайская специфика технологий заключается в том, что китайцы еще на раннем этапе проведения реформ, так называемой 4 модернизации, они себе отметили, что они не могут быть во всех технологиях номер один. Нельзя быть везде первым. Они сосредоточились на двух очень важных для них технологиях. Коммуникация – все, что связано с коммуникациями, от железных скоростных дорог до квантовой связи, мобильной связи и так далее, и биотехнологии, Да? То есть вот это вот э, от клонирования, исправления генома человека до редактирования генома, до, соответственно, сельскохозяйственных всяких культур, да, которые тоже очень важная проблема голода. Из-за этого, когда китайцы, из-за того, что они понимали про коммуникации сильно раньше, кстати, вот э, Дэн Сяопин, мне кажется, по-моему, встречался даже с Элвином Тофлером. Это один из футурологов, который много что предсказал в наше время. Они очень любили эти встречи, они формулировали, формулировали образ будущего в 70-х годах. То есть эта э, траектория заложена тогда, и сейчас они ее реализуют. Из-за этого программа «Золотой щит» по закрытию фильтрации вредоносного контента появилась в 90-х годах Можете себе представить? В конце 90-х годов да, я слышал об этом. проект только появился Яндекс, только появился вообще поиск, в Китае уже знали, как это все фильтровать, да. То есть это полноценная программа, есть институт, значит, специальное ведомство по регулированию интернет-сферы, оно подчинено соответствующим ведомствам Центрального комитета Компартии, огромный есть институт, соответственно, цензоров, если так можно назвать, да, есть, а, соответственно, мощные программы по блокированию вредоносного контента, но очень важный момент, чтобы от вас, от стереотипов избавить, вот Китай на законодательном уровне, он очень хитрый, кредитер. То есть он ни один американский сервис не ограничил законодательно, ему, ним нечем, ему нечем юридически нечего предъявить. То есть Google теоретически вы можете, теоретически вроде как будто вы должны, можете открыть Instagram, WhatsApp, даже иногда Telegram блокировали в 2015 году, когда он был еще в новинку, потому что его гонконгские протестующие использовали. Но э, смысл в том, что юридически они запрещены, просто понижение трафика. И это сейчас и в Беларуси копируется, и в России и так далее. А, и, кстати говоря, мы понимаем, почему это произошло произошло. Китайское общество – это общество сельское. Сельское общество – это наивное общество, которое верит в любой вброс. И китайское общество, оно, знаете, вот китайцы, они характеризуются повышенным скажем так, а, трепетным отношением к собственной безопасности, что касается и ковида, и всего остального, и там всяких стихийных бедствий и так далее. И они очень такие, скажем, опасающиеся ребята. То есть из-за этого было не раз отмечено, что из-за распространения слухов о том, что где-то там землетрясение, или где-то там, не знаю, ящер и так далее, целые это возникало целые проблемы в целых городах, да, то есть слухи оказались непроверенными, да, и так далее и тому подобное, из-за того, что китайское общество не в достаточной степени урбанизировано, то есть там в первом, втором поколении а большинство городских жителей, большинство подавляющее, это люди из села, они наивны, они склонны верить в любую шумиху и заказные вещи, которые, вы знаете, что Китай это гигантская страна, было бы глупо думать, что нету бенефициаров у информационных атак. Из-за этого вот эта программа была введена в 90 90-е, еще в конце 90-х годов, и она успешно функционирует. Но я хочу важную вещь сказать. А, к сожалению, а, те а, каналы, трафик связи и адреса IP, они все равно DARPA контролируются. То есть Китай а, не создал еще до конца параллельной системы своего собственного интернета. То есть в случае каких-то реально глобального противостояния, ну, что-то вроде там термоядерной войны, это в терминальной стадии, конечно, у Китая не будет цифрового суверенитета. Он создал полную группировку спутников глобального покрытия, да, Бейдоу к июню 2021 года они покрыли полностью и полностью заменили э, это, значит, э, американские аналоги, но все-таки полностью альтернативного интернета там не создано. Ну, и никакого закрытого отдельного китайского интернета не существует. Вы можете на любой сайт закрыть, зайти, но единственное, что некоторые только правительственные сайты открываются из-за Китая, но официально объясняют, что это э, из-за борьбы со спамом или DOS-атаками и так далее. Ну, что тоже не исключено, потому что все-таки мы знаем, что в современной войне кибервойна это чуть ли не номер один. Да? Вначале рушат вам банковскую систему, систему где-нибудь там э, а, учета чего бы то ни было и так далее далее, и все останавливается. Или там мобильный там трафик и так далее. То есть китайцы, конечно, в этом плане они создали определенный суверенный интернет. А, но говорить о том, что он полностью выключен из мировой глобальной повестки, и китайцы готовы к ядерной войне, и они будут с интернетом сидеть, пока об этом рано говорить. Еще такой а, не менее важный вопрос, вот он важен как для Беларуси, так и для России. Мы в последнее время все чаще слышим о важности такого понятия, как патриотическое воспитание – и, э, насколько я знаю, традиции э, вот этого патриотического воспитания в Китае, они очень сильны. Вот взять тех же хунвейбинов, например, э, как оно вообще, в принципе, устроено там, в Китае? Хунвейбины – это вот как раз погромщики значит, культурной революции. Иногда патриотическое воспитание, видимо, выходит тоже сильно за берега, если им не заниматься, да, может быть, Ну, это да, утрированный пример, да. Угу. Да. А о чем идет речь? Значит, реально, вот э, что произошло, это тоже, опять же, вопрос исторический, да, во многом, корни там в истории. Э, к э, началу 90-х годов фактически в Китае, как и в России, победили либеральные абсолютно деятели, а, и фактически а, это вот то, что началось еще при Мао Цзэдуне, отхода от советского блока, а, игры с Никсоном. И на самом деле Мао Цзэдун всегда выстраивал отношения с Соединенными Штатами. Значит, это все закончилось тому, что в начале 80-х годов фактически на уровне торгово-экономических отношений Китай стал стратегическим союзником Соединенных Штатов. Началось выстраивание какой-то вот двойки. Да? На самом деле реально в Китае все понимали, что из Китая делают колонию американских Соединенных Штатов. Компрадорская элита, которая это делает, она получила свои виды на жизнь правительства, инвестиция в Калифорнии, это тоже все прекрасно понимают. Сейчас, правда, эта парадигма поменялась, я к этому подведу. То есть реально Китай с 80-х годов встраивался на культурном уровне в глобальную а, западную повестку. Молодежь э, смотрит западные сериалы, смотрит западные фильмы. Э, в очереди стоят за голливудскими э, значит, э, фильмами. Все стремятся в США. 300 тысяч китайских студентов обучается ежегодно в Соединенных Штатах. Это перманентное количество. Значит, все туда ехали, все стремились. Китай – это такой колхоз, который никому не нужен, а США – это благодатный край. Да? И вот это была построена культура. Не то, чтобы это антипатриотическая повестка, но имея такую повестку вестернизированную в культуре, причем, кстати, а, южнокорейские, гонконгские, тайваньские образцы в культуре, ну, вот кей-поп, да, вот эти крашеные мужчины, там прочее, это вот, это китайская беда. И за 30 лет фактически сформировалось поколение абсолютно вестернизированное. До прихода Си Цзиньпина к власти и при, после его прихода началась снова героизация революционного прошлого, гражданской войны, героев гражданской войны, жесткая борьба в интернете с теми, кто пытался охаивать это революционное прошлое, героическое прошлое Китая, когда Китай фактически боролся за свою независимость, за свой суверенитет, в том числе от Японии, от западных держав, которые де-факто молча, молчаливо согласие Япония проводила свою агрессивную политику, все это прекрасно Китай понимает. Вот это все началось при Си Цзиньпине. Сейчас это достигает своего определенного апогея Россия, но у этого а, воспитания патриотического есть своя а, платформа из реальности. Реальность состоит в том, что Китай фактически равен Соединенным Штатам. И вот по опросам молодежи, правда, это, можно сказать, государственная организация делала, но все равно они достаточно э, показывают большие изменения. То есть за последние пять лет э, вообще количество людей в Китае, молодежи, которые считают, что надо равняться на США, снизилось до это порядка 20-30%. Э, При этом та молодежь, которая считает, что Китаю не надо ни на кого равняться, а реально у них есть успехи, но ну, мы понимаем, что они у них есть, да, и космос, и спорт, та же Олимпиада зимняя, третье место занять для южной страны, это большая победа. Значит, они все понимают, что на Китай только надо ориентироваться. И так считает 70% китайской молодежи. То есть, а это патриотическое воспитание, оно ложится на реальные успехи Китая, они действительно есть. А, героизация прошлого а, революционного, победа над Японией. При Си Цзиньпине появился государственный праздник 3 сентября. У нас, кстати, теперь с Россией общий праздник. Мы перенесли окончание мировой войны на 3 сентября, а у них 3 сентября стал День Победы над Японией. Проводится парад военно темы и так далее. То есть вот эти все вещи, э, связанные с агрессией японской, вот это все легло в воспитание молодежи. Кроме этого, есть еще такие элементы, ну, скажем, многие ругают за это, да, китайскую власть, что в начальных школах, в средней школе, в старшей школе ввели преподавание идей Си Цзиньпина. То есть школьникам рассказывают, а, каковы идеи Стинпина, а, в чем они состоят, в чем социализм с китайской спецификой, а, в новую эпоху, так называется официальный курс Стинпина, его идеологема так называемая. Им это рассказывают. И я думаю, что это тоже вносит определенную лепту, потому что ну, есть элементы, которые против этого пытаются доказать, что без Запада Китая не справится. А мы понимаем, что Китай, в принципе, уже достиг уровня Запада во многом, где-то даже его превзошел, но есть старая вот эта инерция либеральности, либеральная, они есть эти элементы, в связи с этим вводятся вот эти вот вещи по преподаванию, а, скажем так, идей Си Цзиньпина. Ну и мы понимаем, в трудное лихолетие, в достижении мирового лидерства, когда вся страна станет китайская под одно, под одну руку, естественно, люди должны понимать, под кто их лидеры. Конечно, многие обвиняют э, Китай в вождизме и так далее, но я думаю, что это вполне с точки зрения консолидации общества востребованная вещь и эффективная. Вот э, вы э, ранее упоминали о разобщенности в китайском обществе или в политических кругах, скорее, вот сейчас вы упомянули либеральную а, какую-то часть либерального а, населения Китая, которая считает, что без Запада Китаю не справится, что он не сможет выстраивать свою политику без Запада. А насколько серьезная эта разобщенность и может ли она привести к каким-то серьезным а, политическим потрясениям в Китае, как вы считаете? Вы знаете, вот разобщенность э, Китая, вопрос его соединения, это вообще ключевой э, элемент, тезис китайской истории. То есть китайцы очень стремятся вначале разобщиться, разделиться на разные царства и так далее, а потом снова соединиться. Да? А, то есть, ну, вот э, часто фраза в романе «Троецарствие», как раз три царства между собой боролись, да, что поднебесность — великая сила, долго разобщенная, она соединяется, и долго соединенная, она разобщается. Да? А, Тхенсия так. 是分久必合。喝酒, пифан, ну это по-китайски так звучит, mm-hmm. это просто лейтмотив китайской истории. То есть э, и Китай мы воспринимаем как страну, как отдельная какую-то общность. Де-факто Китай состоит примерно из восьми разных э, языков, которые мы считаем, потому что у нас политический подход, мы Россия поддерживает традиционное единство Китая, но это не должно нам, исследователям, мешать реально понимать, что в Китае есть абсолютно разные непонимаемые языки. Пекинцы приезжают на юг, 2000 километров на юг, все, кантонцы что-то говорят, а у них даже вот он неделю будет слушать, он не прислушается, что к чему. Сычуанский диалект, кантонский диалект, фудзи фудзянский диалект, да, которым на Тайване, в провинции Фудзянь говорит шанхайский диалект. Все это диалектики китайского языка, которые во многом понимают только местные. И на них говорят десятки, сотни миллионов человек. Их объединяет письменность, их объединяет центральное телевидение, которое говорит на литературном языке, и китайская армия. То есть де-факто, и вот книги «Китайская власть» об этом очень много пишу, реально Китай, вот что такое китайская политическая система? Китайские регионы договорились между собой, что они инкорпорируются в единое государство. Китай переводится с китайского языка Тунгу, центральное государство, да, то есть ставит собой центром, стать центром мира примеру, а, как парламент китайский, парламент фактически принимает конституцию, выбирает председателя КНР, то есть это парламентская республика с точки зрения политологии, две трети состава парламента это выборные из регионов игроки. То есть фактически это конгломерат разных региональных групп, которые договариваются между собой, строят альянсы, враждуют между собой и так далее. То есть это все в книжке описано. А реально Си Цзиньпин это ставленник нескольких крупных региональных групп, которые победили в острой борьбе за власть в противостоянии Запада. Эти группы считают, что Китай сам может бросить вызов Западу, ему не нужно никакого союза, и им нужен союз или устойчивый тыл на севере. То есть надо, чтобы Россия была обеспечена как серьезный тыл, а, переманить ее на свою сторону, будем откровенно говорить, не дать ей войти в НАТО, а, чтобы Китаю никто не угрожал, тогда состоится глобальное величие Китая. Поэтому первый визит Си Цзиньпина в должности главы КНР в 2013 году состоялся именно в Москву. А, есть несколько альтернативных групп, сложившихся вот в период от Дэн Сяопина и начиная после Тяньаньмэнь. Потому что реально мы понимаем, что вот после студенческих восстаний на Тяньаньмэнь нам рассказывают байки о том, что Дэн Сяопин всех победил, танками разогнал. Это так спустя три года либералы пришли к власти, потому что давление западное было такое большое, что Китай не мог просто развиваться в условиях этого давления. Фактически либералы пришли в, кон... в середине 90-х годов к власти в Китае, где-то даже более жесткие, чем в России. Китай фактически стал какой а, колония западных транснациональных корпораций с точки зрения туда импорта различных продукций этих, этих корпораций и так далее. То есть бенефициаром стал Соединенные Штаты. Вот эти люди, которые пришли в 90-е, они очень, а, скажем, отчаянно цепляются цепляются за власть. Очень самая радикальная часть прозападная состоит из выходцев из молодежного движения, которые, кстати говоря, руками которых были сделаны эти Няньмэнь, во многом и с культурной революцией связаны. с самим Мао Цзэдуном. То есть вот это вот движение комсомола, китайский комсомол, он во многом его лидеры очень тесно связаны с Демократической партией США. При этом сам Си Цзиньпин, конечно, традиционно, мы помним, что и Трамп его ругал, но Трамп его ругал, он называл при этом, я знаю этого парня, он мой друг, он показывал свою а, дочку и внучку, которая читает по-китайски стихи, что вчера нельзя вообще от Байдена дождаться в отношении Си Цзиньпина, то есть Си Цзиньпин это ярый антагонист Демпартии, ярый антагонист лояльных Демпартий, союзников э, внутри самого Китая. Вот это вот либеральная группа, с которой, кстати, многие инкорпорированы в э, правительство Китая, в руководство Китая и так далее. Но я думаю, что по итогам уже сейчас видно, что идут кадровые перестановки в Госсовете. Были огромные чистки. Первый раунд был 13-17 год, сейчас второй раунд 19-21 значит, их всех убирают оттуда, и, скорее всего, по итогам 20-го э, съезда и выборов э, итоговых парламента председателя КНР в марте 2023 года, скорее всего, будет и новый директор Госбанка, не проамериканский, и новый главы значит, экономических хозяйственных ведомств, которые будут из команды Си Цзиньпина. И вот тогда-то на полную мощь будет разворот в сторону Евразии и в сторону России и Белоруссии в том числе. Потому что вы знаете, что Си Цзиньпин посещал Белоруссию в том числе, и очень большие планы и виды имеет на сотрудничество с э, этим э, центральным для коммуникации между Россией и Европой региону. То есть вот после этого, но сейчас это об этом сложно говорить, потому что идет внутриполитическая острая борьба. А фактически многие экономические инициативы блокируются, либо тормозятся, спускаются на тормозах и так далее. Говорить о том, что полноценно будет сотрудничество, нет. Но если это произойдет, произойдет исторические тоже изменения. У нас товарооборот с Китаем 150 миллиардов, а если он станет 250, Россия войдет вообще в тройку крупнейших партнеров Китая. Это те вещи, которые количество, переходящее в качество. Это уже иной абсолютно род сотрудничества, а иной род взаимодействия, это иная интеграция. Хотел задать а, немного другой вопрос, но раз уж вы сказали, что а, Россия может стать некой своеобразной опорой Китая на севере, то не могу не спросить, вот сейчас, когда против России вводятся санкции, принимаются вот эти пакет за пакетом, Китай, он вроде как не поддерживает эти санкции. Но, с другой стороны, он их не осуждает и продолжает а, свое сотрудничество как с Россией, так и с Западом. И каким ну, образом будут складываться отношения России и Китая? Да, ну давайте вот я зацепился немножко за слово «Запад». Для Китая Запад все-таки немножко такое ну, составное понятие. А антиамериканская политика Си Цзиньпина, очевидно, присутствует. Это и обрушение IT-гигантов на Нью-Йоркской фондовой бирже Alibaba и же с ними, а, торговые войны и так далее, много такое. Но для Си Цзиньпина Запад – это еще и Европа. А с Европой Си очень сильно выстраивает отношения в желании достигнуть независимости Европы, реальной от США, называется стратегическая автономия. Фактически поддерживает ее стратегическую автономию. То есть, опять же, тут вот эта рука руку моет. Я думаю, что Европа тоже во многом ставит де-факто на Китай, чтобы в конечном итоге отвязаться от Соединенных Штатов, которые фактически сейчас разрушают экономику Европы. Да, то есть вот здесь политика, она достаточно такая, ну, скажем, диверсифицированная в отношении а, европейских государств. Очень много после начала специальной военной операции было вот слухов в интернет-блогосфере и, там, и прочих средах СМИ, да, что китайцы отовсюду уходят. Они а никуда не уходят. А, вот сейчас последняя новость, что вначале, что якобы затормозили создание, ну, печатание карт Union Pay. Нет, оно идет авиазапчасти Китай поставляет, э, нефть покупает на максималках, то есть, да, реально ни один слух, который касался какого-то ухода Китая, приостановления сотрудничества, даже, кстати, в отношении Huawei, не подтвердился. Китайцы исповедуют такой подход. А, не стоит навлекать на себя дополнительных проблем, а, если можно их избежать. То есть китайцы понимают, что все-таки в их гигантском товарообороте, он сейчас 6 триллионов долларов, а в них в этом товарообороте 600, 755 миллиардов, это все-таки товарооборот с Соединенными Штатами на данный момент. Но если это какую-то роль играет для китайского населения, ведь это же экспортное производство, это, что, это рабочие места, зачем будить лихо, пока оно тихо? Да? Лишний раз себя подставлять, они не хотят. Особенно э, вот поимевшая много проблем корпорация Huawei, вот мы знаем, что они нарушили санкционные вещи с Ираном связаны, и дочка основателя два года была под угрозой экстрадиции в США, где бы ей реальный срок бы дали, да, но в итоге все дело мирно закончилось. Я могу вам никакой военной тайны не скажу, китайцы создают структуры параллельного импорта, создают э, нет, якобы не относящиеся к структуре собственности своей компании, дочерней в России, они действуют и так далее. То есть это все все реальные вещи, они происходят. Китайцы просто действуют в своей манере, э, из-под ну как бы они не напрямую действуют просто. Вот э, если говорить о странах СНГ, или правильнее, наверное, сказать постсоветского пространства, то Особенно тесные отношения у Китая с Беларусью, взять тот же совместный проект «Великий камень». А где еще, на ваш взгляд, на, скажем, русскоязычном пространстве у Китая могут быть свои интересы? Я думаю, что ну, вот, в европейской части России очень много интересов. А в Казахстане, разумеется, да, но просто рынок Казахстана мал, и в основном казахстанские вот, э, вещи касаются нефти и каких-то ресурсов и так далее. А Китай пытался создавать глубоководный порт в Грузии, ему дали по рукам со стороны американцев, то есть они оттуда ушли. А Китай пытается пронизать все страны СНГ своими инфраструктурными проектами, но не все, слава богу, сразу скажу откровенно, не все получается. А, а, это требует, конечно, дополнительных усилий и, ну, просто, чтобы вы понимали, а в голове обывателя есть карта, в которой есть большая граница, и как будто бы все близко, все удобно, все рядом, и все должно само собой расти. Оно вообще само собой там не растет. А страны десятилетиями были, от, э, скажем, повернуты друг от друга. Хороший пример это вот до того, как Си Цзиньпин к власти пришел, через территорию России, но я думаю, что и Беларуси в том числе, проходило всего лишь 10 э, транзитных поездов э, из Китая в Европу в 2010 году. Сейчас 10 тысяч проходит, но это тоже очень мало. 10 тысяч поездов – это порядка 2% от всего китайского трафика. То есть это очень маленькие величины, и поверьте, нам предстоит гораздо большая работа, и это все не просто так и не само собой делается. Но я думаю, что во многом, конечно, экономика Беларуси в ближайшие несколько лет – все-таки очень сильно ориентируется на Китай в связи с санкциями Запада. Я думаю, что, конечно, ну, трудно переоценить, какую роль будет Китай у вас играть, но даже больше, чем в России. А одно из э, наиболее популярных видео с вашим участием называется «Когда вспыхнет Тайвань». Так вот, это первая половина вопроса. А вторая половина звучит примерно так. Вспыхнет каким образом? То есть а, это обязательно будет вооруженный конфликт, либо все-таки вот эта вот давняя состарелая история, она сможет разрешиться более мирным путем, скажем, как вы считаете? Да, ну абсолютно верно. Это проблема колоссальная. Проблема Тайваня – это фактически проблема перехода из мирного времени со Второй мировой войны к подготовке к Третьей мировой. Самой Третьей мировой не начнется по целому ряду причин сразу же, да, спустя какое-то время, да, но вот это вот переход, это переход к очень серьезным изменениям. Много видео об этом снято, это очень дискуссионная проблема, там много за, много против, но факты административной реальности, назначение определенных лиц на определенные посты, подготовки Китая к э, фактически ведению морской войны, а при Си многие говорят, вот китайская угроза, они нас нападут и так далее, и так далее, и тому подобное. Китай при Си сухопутные войска, конечно, развивал, но в первую очередь развивался флот. И Китай сравнялся по объему флота военно-морских сил с США. Это вот э, очень такой факт, если вы понимаете морскую стратегию англосаксонских стран, фактически они допустили появление конкурента, который может их заместить. Три авианосца не строятся для того, чтобы захватывать Сибирь, три авианосца строятся для того, чтобы заблокировать Тайвань со стороны Южной Кореи, Японии, Филиппины и со стороны Тихого океана. То есть вот это было создано при Си Цзиньпине. А все высшее руководство тех скажем так, вооруженных сил, тех подразделений, которые будут участвовать в этой операции, все выходцы из провинции Фудзиань. Кстати, третий авианосец тоже называется Фудзиань. Это провинция плацдарм для наступления на Тайвань. Сам Си Цзиньпин дольше всего проработал именно в этой провинции. Он был значит, главой горкома Сямэнь и был а, значит, главой обкома провинции Фудзиань. То есть это его практически более, даже более родная, чем его родная провинция значит, Шэньси. Да? Э, фактически он связан с офицерами ВМС, генералами ВМС той части, частью армии, он, кстати, сам действующий военнослужащий, это его коренное отличие от всех генсеков. То есть это человек, который пришел во власть, чтобы вернуть Тайвань. Это если так совсем коротко, за одну минуту. А что сейчас происходит? А, дело в том, что Министерство военных пенсионеров было создано по итогам реформы 2018 года. То есть фактически Китай готовится к тому, что будут масштабные проблемы социальные с военными пенсионерами от роста их количества, видимо, от в боевых э, действиях. А, и на Министерство военных пенсионеров назначен человека, который был заместителем руководителя канцелярии по делам Тайваня. Ну, мне кажется, это просто такой толстый сигнал, который ну, просто невозможно не заметить. Ну, кроме прочего, да, Китай готов к этой операции. В, на Тайване существует та группа, которая поддерживает Китай в случае таких операций. То есть это будет сценарий, что-то по итогам э, анализа СВО. В любой войне есть ошибки, это понятно. Вот это будет проанализировано, скорее всего, это будет гибридный крымско-украинский сценарий. Какая-то часть будет значит, взята, соответственно, при поддержке местных властей, диверсионными группами, какая-то будет просто ликвидирована на ракетной техникой техникой, точечными ударами и так далее. То есть вот это будет такой сценарий, плюс блокада, Тайвань это остров, это ДНР, это не огромный украинский фронт и так далее. Вот это все просчитано. Сами американцы, абсолютно все командующие индотикианскими э, войск, э, ВМС, э, соответственно, в а, а, значит, США тоже говорят, что война будет, австралийцы готовятся к войне, а фактически под Гуамом создается альтернативная база Гуама, потому что Гуам может быть пострадать в случае, например, какой-то прямой агрессии Это американцы, и к этому готовятся. Они готовятся фактически ко второму Перл-Харбору, но ну, я думаю, что в этот раз не будет такого, но а, к этому готовятся. Создается сеть островов искусственных с базами китайскими в Южно-Китайском море. Зачем? Чтобы заблокировать движение американского флота, который может помогать, соответственно, Тайваню. Проведена большая дипломатическая работа, чтобы выбить всех союзников Соединенных Штатов и не допустить прямого участие Соединенных Штатов в этой тайваньской операции. Фактически, ну, факторов очень много. Один из них – это внутренняя политика. Если мы понимаем, что внутри политики растет раздор, а, растет кризисные явления в экономике, этим могут воспользоваться либеральные, ориентированные на США группы и кланы, то, естественно, тайваньская операция, она все спишет, она позволит поменять полностью внутриполитический ландшафт. Это тоже очень важный фактор. И вот эти все факторы, они сливаются, и еще самое главное, вот эта вот ситуация с Тайванем, у нее есть три игрока, США, Китай и сам Тайвань. Тайваньская администрация полностью понимает, что она вот эта сепаратистская администрация, что так или иначе в какой-то момент их, а, соответственно, как и предыдущего человека, который хотел делать Тайвань независимым, Тайваньскую республику создать, Э, его посадили на пожизненное. Они прекрасно понимают, что новая администрация в 2024 году их просто так не оставит. То есть они идут авантюрным курсом повторения украинской ситуации – а сами Соединенные Штаты в ноябре готовятся к промежуточным выборам, в которых явно э, господ демократов попросят из Сената. Демократам нужно что-то такое, какая-то авантюра, которая бы закрыла бы просто, отвлекла бы всю китай-американскую общественность от того, что будет происходить в США. Мы понимаем, что там совершенно не сладко, что там гиперинфляция практически на, порог, на пороге стоит и так далее. И вот Тайвань очень к этому подходит, к этой ситуации. Когда это конкретно будет, ну, непонятно. Но у меня нету, а, скажем так, абсолютно аргументов за мирное мирное решение этого вопроса. Это значит, что война будет, вопрос только когда. До съезда 20-го в Китае в ноябре этого года, после съезда в марте 23 -го года, это вопрос уже дискуссионный. Но то, что факторы дестабилизирующие, а, фактически вот они в полной мере заиграли, это абсолютно для меня понятная ситуация. Вы упомянули и СВО, и Крым. У меня напрашивались параллели и со специальной военной операцией, и с крымским вопросом, когда он был решен в 2014 году. Но если речь заходит об СВО, то мы а, видим, какие последствия она имеет для а, современного миропорядка, скажем, когда все чаще говорят о каком-то переустройстве мира, о его разделении на несколько полюсов, о какой-то многополярности. И действительно мы видим, что гегемония США, она все-таки так или иначе уходит в прошлое. Пусть и не быстро, пусть и какими-то совсем медленными шагами, но тем не, тем не менее не заметить этого нельзя. А вот э, если речь идет о вопросе с Тайванем, то как вы считаете, какие геополитические последствия может иметь этот конфликт? Да, э, вы знаете, Тайвань это такой э, международный казус, значит, в международном праве, который тлеет с конца Второй мировой войны. Ведь мы знаем, что, ну, давайте наши зрители откровенно скажем, суверенитета Китая над Тайванем нет, пока не признано никем. Может быть, Россия будет первой, кто действительно признает суверенитет. Почему? По итогам Сан-Франциского договора 1945 года, который подписала Соединенные Штаты и Япония, еще несколько государств, ним, кстати, Советский Союз и Китай не присоединился, вот по итогам этого договора Тайвань оттор... Э, э, был отторгнут от Японской империи. Да? Но в чью-то сторону он никому-то он не был присоединен и не было консенсуса и на Западе, да, то есть э, отдавать ли Тайвань или не отдавать, Великобритания была за то, чтобы его, соответственно, отдать и э, юридически, да, присоединить к Китаю, США были против, они хотели сделать там базу. Фактически сейчас это несуществующая юриди... какая-то юрисдикция, несуществующая, не имеющая суверенитета территория. Фактически э, здесь, э, фактически э, ее признают только 15 государств. То есть если Китай начнет СВО свою, ну он будет в полном праве. Юридически он нарушит только договоры, а фактически он вторнится несуществующую территорию с точки зрения суверенитета, которая управляется американцами. Вот, а, но в историческом плане, вы понимаете, что это вопрос еще с конца Второй мировой войны не решен вооруженный. Но я вам больше скажу. Китай потерял свой контроль над Тайванем в 1895 году во время Японо-Китайской войны. Он отошел к Японии. Если сейчас Китай вернет себе этот остров, это фактически изменение даже не ко Второй войне, мировой войне мы откажем, откатимся, не к Первой мировой войне, мы откатимся к 19 веку с точки зрения мировой политики и глобальных держав. Китай вернет себе статус, тот статус, который он имел в 19 веке, с начала 19 века глобальная такой а, державы, соответственно. И больше не будет стран, которые бы способны были ему угрожать на его, его территории, размещать ракеты. Он создаст вокруг себя стену великую, Америку из островов. Следующим будет Япония и Корея, которые попадут просто под его контроль, потому что через Тайваньский пролив проходят все их коммуникации с остальным миром, за исключением Соединенных Штатов. То есть фактически это будут коренные изменения, которые ну, 125 лет их не было. То есть вот, вот такого характера будут изменения. Вся Восточная Азия, следующий шаг, это вся Восточная Азия окажется под контролем Пекина. Юго-Восточная Азия точно увидит, кто в доме хозяин. Соединенных Штатов они уже не будут такие тесные контакты поддерживать. То есть это все, переход и Восточной, и Юго-Восточной Азии под контроль Китая. Это время, дело только времени после тайваньской операции. Что ж, спасибо вам большое за содержательную беседу, за интересные и развернутые вопросы. Надеюсь, что она а, была не последней. Спасибо большое за приглашение.